Vienos kalbos mūsų ausiai skamba kaip užvurianti melodija, o kitos atrodytų drasko ausį. Kas tai lemia? Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangiai. Po praėjusios laidelės daug kas rašėte, kad nustebote išgirdę netikėtą rinkodaros patarimą. Tuos, kurie dar laidelės nematėte, kviečiu pažiūrėti. O šį kartą aiškinamės, kas konkrečiai kalboje mus užbūrė ir nepaleidžia. Paprastai nemalonaus skambesio priežastimi žmonės įvardė daug šaižių, agresyvių ar juokingai skambančių garsų. Iš dalies tai tiesa, Tačiau rasime ne vieną atvejį, kai ta pati kalba vienam skamba atgrasiai, o kitas gali jos be galo be krašto klausytis lyg nuostabios muzikos. Tad kalbos grožis visgi yra skonio reikalas, o dėl skonio žinia nesiginčiama. Nesiginčiame ir mes. Tačiau tai nereiškia, kad nežvelgsime giliau. Kaip nekaip, ištisos meno mokyklos kuriamos tam, kad išugdytų savo studentų meninį skonį o kad jį įmanoma ugdyti, dėl to taip pat niekas nesiginčia. Tai štai, kalbos grožio paslaptis glūdi klausytojo širdyje. Mylimo žmogaus balsas, o tuo pačiu ir kalba, kuria jis kalba, mums visada mielas ir gražus. Jei žavitės kokios nors tautos kultūra, jo žmonių pasiekimais ir charakteriu, galiu garantuoti, kad ir tos tautos kalba jūsų ausiai skamba maloniai. Pavyzdžių pateikime Lenkų kalbą. W następnym dniu Wilno, ulubione miasto marszałka Piłsudskiego. Kelis dešimtmečius po Vilniaus krašto užgrobimo lietuvio ausiai lenkų kalba skambėjo ypač atgrasiai. Visi kaip vienas teigia, kad be paliovos besiliejantis ŠČŽČ lenkų kalba daro vieną nemaloniausių kalbų klausytis. Ir visa tai nepaisant to, kad iki tol lenkų kalba Lietuvo žmonėms ne vieną amžių sijosi su aukštaja kultūra ir aristokratija. Taigi ir tie patys šačadžašai jų ausiai skambėjo kilniai, prabangiai ir garbingai. Šiandien, kai lietuvių ir lenkų tautos ir vėl susitaikė, ir lenkai daug kur mums vėl tampa pavyzdžių, lenkų kalba lietuviausiai vėl pradeda skambėti patraukliai. Panašiai ir su vokiečių kalba. Po antrojo pasaulinio karo vokiečių kalba buvo bjaurusis ančiukas Europos kalbų šeimoje. Vėlgi, visiems kliuvo grubumas, gremesdiškumas, nors dar XIX amžiuje vokiečių kalba visiems skambėjo romantiškai, nes būtent ten, kur buvo kalbama vokiškai, užgimė ir iš ten po Europą paplito romantinė meno tradicija - senovė, pilis, meilės istorijos, pasakos ir taip toliau. Žinoma, Pastaruoju metu vokiečių kalba ir vėl ima skambėti patraukliau, nes jau pamiršome karo metu vokiečių vykdytus nusikaltimus - kryžiuočių ordiną ir kruvinuosius kryžiaus žygius. Jei kokią tautą suvokiame kaip atsilikusią, jos kalba mums skambės kaip kvaila ir stačiokiška. Ir priešingai, jei mūsų supratimu tai išsivyščiusi, aukštos kultūros ir moralės tauta, jos kalbos klausysimės kaip didingos operos Tad kalbos savaime nėra nei gražios, nei bjaurios. Tik mūsų ausis tuos pačius kalbos garsus ir sąskambius priima kaip malonius arba atgrasius. O kas ausims duoda nurodymą, kaip tuos garsus priimti? Ogi širdis. Jei mylime, tai ir mėgojame savo mylimo objekto kalbą. Todėl ir Michaelio metode meiliai mokiniui tenka ypatinga svarba. Beje, Tas pats dėsnis galioja ne tik užsienio kalboms, bet ir savai. Žmonių, kuriai žavimės kalba, mus nuteikia maloniai. Jais net esame linkę labiau tikėti ir vadovautis, o nemalonių žmonių žodžiai žaidžia ausi, net jei esame savo gimtosios kalbos mylėtojai. Štai tokia gražios kalbos paslaptis. Net ir kalba, kurią kalbate pat su savimi, jūsų ausiai ar smegenims gali skambėti dviejopai nelygu kiek save mėgstate ar nuvertinate. Todėl priminsiu, ką minėjau jau ne kartą tiško kanaliuko laidelėse. Pirmiausia, privalu būti geru pačiam savo. Ir su savimi kalbėtis už vis gražiausiai. O jei ketinate pradėti rimtus darbus, patikėkite juos lydinčius tekstus vertėjų biurui magistrai. Tuomet jūsų tekstai nuskambės kuo gražiausiai ir mieliausiai visiems juos skaitantiems ir girdintiems. Šį kartą tiek. Kitoje laidelėje daugeliu iš ties aktuali tema - kaip greitai ir paprastai išmokti užsienio kalbų. Atskleisiu kaip. Žiūrėkite, bandykite, lai jūsų pačių kalba jums skamba kaip medus ir iki pasimatymo kitą kartą. Iki.